سعي فاميليا خانجي تشاينا سالوس تشاي اي لونا قبيل لون مارين بناكور سبتيات campo, Bandeira. Copa, você pode sapatear. Tirar aqui. Thank you. Saludos, saludos. Y más adelante se va a poner más. Eh, esperemos que más, más mejor, ¿verdad? Saludos y bendiciones. Y ah, atentos. Eh, con el rato, pues eh, ya va a estar más bueno, ¿verdad? vamos con una pista más algo, compartir eh, y seguir la página, Es lo único que pedimos, compartan y siguen la página. Vamos con una pista más y esto dice y suena así.